hello and welcome friends Python सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने पहले से लिखा हुआ है ये सुमिता अरोड़ा की जो बुक है प्रैक्टिकल बुक उसका पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4 है अब इसमें बड़ा ही साधारण सा सवाल दिया गया है अब इसमें देखिए ना ये टपल बनाया गया अब टपल कैसे ये टपल कैसे है कैसे पता तो ये देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ यूज किया गया है जो हमें ये बताता है कि ये टपल है टपल के बारे में मैंने पहले बता रखा है कि एक बार हमने टपल बना लिया तो you can not perform any kind of changes in tuple so tuple is immutable immutable immutable यानी you can not perform any kind of changes in tuple once you have created तो यहां पर हम अपेंड करा रहे हैं तो अपेंड कराना या पॉप कराना दोनों ही संभव नहीं है टपल में तो ऐसे कंडीशन में आपको एरर आएगी तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कंडीशन में क्या होगा क्या आउटपुट आएगा आपको सीधा बोलना है कि टपल में कोई भी चेंजेस परफॉर्म किया नहीं जा सकता है एक बार वो बन गया तो तो इस कंडीशन में एरर आएगी ठीक है यहां पे क्वेश्चन देखिए फिर यहां माई टपल टू दिया गया है और इसमें वन टू थ्री को स्टोर कराया गया है और फिर देखिए माई टपल थ्री के नाम से एक बनाया है टपल जिसमें सिर्फ फोर को स्टोर कराया है तो अब ये सारे ही इंटीजर्स हैं तो यहां पे इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कराना है तो हम इनको कॉन्कैटिनेट नहीं करा सकते लाता हूं तो ये एरर जनरेट करेगा तो देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है can only concatenate tuple not integer to tuple ठीक है तो यहां पर जो है इंटीजर जो दो इंटीजर्स हैं टपल में जो आपने दो इंटीजर्स बनाए हैं ये देखिए ये पहला इंटीजर है ठीक है और ये दूसरा इंटीजर है तो यहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कॉमा देकर के और भी चीजें लिख दी जाएंगी तो ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा तो यहां पर देखिए ये सिंगल इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं करा सकता तो यहां पर ये मल्टीपल जो है नंबर्स अगर आप दे देते हैं तब ये कौन कैटिनेट कराएगा लेकिन अगर आप सिंगल देते हैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो फोर लिखा था अब यहाँ पे फोर हंड्रेड लिख दू तो भी ये कौन कैटिनेट नहीं कराएगा ये एरर ही देगा तो देखिए यहाँ पे फिर एरर आने लगा तो जब आप मल्टीपल वैल्यूज देंगे टपल में तब ये कौन कैटिनेट करा सकते हैं तो इन दोनों ही सवालों के आपको जवाब मिले होंगे ठीक है अब देखिए एक और देखते हैं इस बार हम लिस्ट क्रिएट करते हैं ठीक है तो यहां पर अब हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या करूंगा इसको हटा दूंगा ठीक है अब लिस्ट जो है म्यूटेबल होता है तो लिस्ट में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर 0, 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज दे दी गई ठीक है तो कर देता हूं माई लिस्ट ठीक है तो माई लिस्ट हो गया और अब देखिए अब यहां पर क्या करूंगा मैं रिमूव नाम का एक चीज और करना ये जो माई लिस्ट है यहां टू हटा दीजिएगा बाकी सब तो सही है ठीक है अब यहां से इसको चला देता हूं कि वैल्यू कौन है तो थ्री नंबर की value zero one two three तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फाइव को रिमूव करने वाला है तो बिल्कुल नहीं करेगा ये सिर्फ थ्री को रिमूव कर देगा ठीक है तो देखिए मैं दिखाता हूं चला करके भी तो इसमें से थ्री रिमूव हो जाएगा बचेगा क्या जीरो फोर फाइव ठीक है तो रिमूव ऐसे ही काम करता है देखिए जीरो फोर फाइव बचा अगर अगर अगर ध्यान दीजिएगा अगर मैं चाहता हूं कि ये जीरो को रिमूव कर दे तो सिर्फ यहाँ जीरो लिख दीजिएगा बाकी ये जीरो को रिमूव कर देगा तो देखिए जीरो हट गया है थ्री फोर फाइव दिखा रहा है देख रहे हैं तो जैसे ये रिमूव फंक्शन है ना रिमूव फंक्शन लिस्ट के अंदर रिमूव करने का काम करता है वो वैल्यू को रिमूव कर देगा ठीक है ना तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ में आई होंगी